देखने वाले की दृष्टि क्या होती है आप कैसे देखते हैं एक व्यक्ति एक के घर गया देखा वो घर में था भर दोपहरी में उसका बेटा घर लौटा बाल बिखरे हुए चेहरा बदहवास सा पापा खाना दो बेअदबी से बात की उसने उसने चुपचाप से खाना निकाल करके खिला दिया उसके घर उसका मित्र आया हुआ था आगंतुक मित्र को बच्चे का इस यह व्यवहार देखकर थोड़ा अटपटा लगा और उसने तच्छन कहा क्या बात है तुम्हारा बेटा पढ़ता लिखता नहीं है क्या ये आवारा जैसा लग रहा है बोला मतलब माफ़ करो भाई मेरे बेटे को आवारा मत कहो भले स्कूल नहीं जाता पर घर का सारा काम यही करता है जितने भी बाहर के काम है सब यही निपटाता है और इस काम इसको कुछ भर दो एक इशारा ही पर्याप्त है इसने इससे आपने कोई काम कह दिया आप निष्फकर हो जाए काम हो जाए एक दृष्टिकोण सामने वाला बड़ा प्रभावित हुआ बोले ये बात तो है लेकिन आपका दृष्टिकोण बोले भाई मैंने बहुत कोशिश की इसका पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता लेकिन मैंने एक बात देखी कि गंदी आदत नहीं है और जो काम बताता हूँ करता है अभी बचपना है थोड़ी बहुत उदंडता है वो भी समय पा करके ठीक हो जाएगी अगर मैं इसकी अच्छाई को देखूंगा तो मुझे संतोष होगा और उसके मन में भी ठीक रहेगा और यदि मैं बुराई को देखूंगा मैं दुखी होऊंगा और उसकी बुराई के प्रचार से लोग मेरे बेटे को ही तो बुरा कहेंगे और घूम फिर करके ये बात बेटे के पास पहुंचेगी तो मेरा बेटा और बुरा ही हो जाएगा